Wie kann ich meine Umfrage mit den Versuchspersonen teilen? Mit dem Survey allein ist es in einer Umfrage leider nicht getan. Sie müssen das Survey in einem RAN einbinden und dieser lässt sich dann erst mit anderen Personen teilen. Dafür gehe ich auf die Startseite nach der Anmeldung, gehe auf RAN, gehe auf Create New RAN, gebe dem Ganzen einen Namen. In diesem Fall nehme ich dasselbe wie bei dem Survey das muss aber nicht so sein. Gehe auf Create One. Dann füge ich als erstes mein Survey hinzu. Gehe auf Save. Und nach dem Survey könnte man noch weitere Surveys oder auch Filter einfügen, also Vorwärts- wie Rückwärtsfilter oder E-Mail benachrichtigen und so weiter. In diesem simplen Beispiel gehen wir dann sofort zum Ende der Umfrage. Das heißt also, ich füge noch einen Stopp ein und schreibe dann noch dazu, vielen Dank für die Teilnahme, gehe wieder auf Save. Jetzt könnte ich rein theoretisch die Reihenfolge noch verändern, indem ich hier jetzt auf 30 klicke und dann auf Reorder gehe. Natürlich macht es keinen Sinn, mit einem äh, Stopp zu beginnen, dementsprechend mache ich das dann natürlich wieder rückgängig. Außerdem sollte aus der Umfrage erkennbar sein, von wem sie erstellt wurde. Das heißt also, ich gehe hier auf Settings, äh, vervollständige die Fußzeile. Das heißt also, wenn irgendwelche Fragen sind oder technische Probleme, damit die Versuchspersonen wissen, an wen sie sich wenden müssen. Und dann muss ich natürlich erstmal speichern. Dann füge ich noch ein Logo hinzu. Dafür lade ich zuerst das Logo der Uni Münster hoch, uploade es auf den Server kopiere die URL, die ich brauche und füge die dann hier ein. Dann gehe ich auf Edit One und stelle das Ganze scharf, dass ich den Link an die Versuchspersonen verteilen kann. Nehmen Sie bitte nicht diese Variante, weil sonst ist Ihre Umfrage auch frei öffentlich für jeden verfügbar. Das kann durchaus von Vorteil sein, aber dann würde, wenn Sie es hier einstellen, würden Sie auf der Form R-Seite. Würden Sie die Umfrage auf dieser Seite finden? Hier ein Schlaf. Das kann durchaus von Vorteil sein, aber in den meisten Fällen wollen Sie ja ganz bestimmte Versuchspersonen haben. Und daher macht es mehr Sinn, das Ganze explizit für bestimmte Versuchspersonen einzustellen und dafür würden Sie dann einfach den Link verschicken. Hier ist der Link. Den können Sie jetzt am besten über einen Privatmodus Ihres Browsers starten und dann sehen Sie hier Ihre Umfrage. gehen dann auf Speicher und hier sehen Sie dann noch den Text. Und das war dann tatsächlich Ihre Umfrage. Wenn Sie Ihre Umfrage noch individueller gestalten möchten, können Sie unter Settings zum Beispiel das Aussehen Ihrer Felder verändern über CSS oder Sie können zusätzliches Verhalten hinzuprogrammieren über JavaScript. Bevor Sie den Link tatsächlich verschicken, möchte ich Sie bitten, dass Sie selbst ausführlich testen, dass sich Ihre Umfrage so verhält, wie Sie es möchten. Das heißt also alle Filterbedingungen testen und Sie sollten auch andere Personen testen lassen, dass das, was Sie erstellt haben, auch verständlich ist und zu den Ergebnissen führt, wie Sie es erwarten würden. Sollten Sie einmal einen Fehler in einer Umfrage haben, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie sich das Video zum Debuggen angucken. Nachdem Sie dann äh, die Umfrage ausführlich an verschiedenen Versuchspersonen, aber auch in verschiedenen Browsern getestet haben, können Sie dann Ihre Umfrage per Link an die Versuchspersonen verschicken.